noszenie na bal, żeby dzieci też nauczyć podchodu, jak się bawić podchody, kompas, 30 zł cena wywoławcza, etui skórzany. Mam 30 zł, czy 35? Nie, pan z tyłu podniósł pierwszy, pan Janek podniósł drugi. To będzie 35 od pana Janka? 35? 40? 45? Czy dostanę 50? 50? 45 raz pierwszy, czy ktoś jeszcze bądź? 45 raz drugi? I 40, 50? 50 raz pierwszy? 55? 50 raz drugi? I 50 raz trzeci sprzedane! то, что это за нарушение, еще вещи Пальцева нормально записали. ведь здесь еще пишет...